Hi, ich bin Stas und ich bin Konzeptionist. Mein gebürtiger Name ist Stanislav Derksen. Ich bin 30 Jahre alt und in Kirgistan geboren. Ich habe deutsch-russische Wurzeln und bin mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Heute arbeite ich als Konzeptionist. Doch was genau ist das eigentlich? Ich nehme eine Branche, ich nehme ein Thema, betreibe intensives Brainstorming und entwickle ein stimmiges Konzept daraus. Das haben meine Vergangenheit schon viele für sich genutzt und Letztes Jahr nutzte ich das für mich selbst und eröffnete in Zweibrücken die Panda Lounge. Eine Mischung aus der asiatischen und der orientalischen Kultur. Was verbindet diese zwei Kulturen? Tee. Also habe ich eine erlesene Auswahl an Tee, qualitativ und hochwertig, in verschiedenen Formen serviert. Mit dem Tee hatte ich also nun die Verbindung zwischen den beiden Kulturen. Alles andere resultierte wie von selbst. Die Shisha mit 100 Sorten, ihre Qualität, die Spielevielfalt für die Gäste, das helle asiatische Ambiente, der Zen-Garten. Dadurch resultierte die Panda Lounge. Ein stimmiges Konzept, ein Zielort für viele Leute auch außerhalb der Stadt. Und somit bewies ich, dass ein Konzept nicht unbedingt ortsabhängig ist. Es braucht nur Menschen, die danach verlangen. Ich habe also nicht nur mir, sondern auch anderen bewiesen, dass ein stimmiges Konzept überzeugt. Brauchst auch du ein Konzept oder möchtest deine eigene Idee ausarbeiten, egal aus welcher Branche du jetzt kommen magst, dann würde es mich freuen, von dir zu hören.